Всем привет, меня зовут Наталья Осман, и вы находитесь на моем YouTube-канале. В основном он посвящен моде, путешествиям и осознанности, но сегодня я вам записываю влог про мой опыт беременности, а точнее, наверное, это самый важный влог о том, какую одежду классно надевать, а, носить, если вы беременны. Оказывается, для беременных практически нет ничего классного. И сегодня я покажу самые универсальные наряды, неважно зима, осень, весна или лето, которые классно смотрятся, когда вы в положении, когда у вас есть животик. Никогда не покупайте джинсы для беременных. Антисексуально, это отвратительно, это некрасиво, это не модно, и как вы видите, вот я купила и ни разу даже не надела. Единственный бренд из масс-маркета, наверное, который нам дает возможность что-то купить э, конкретно для беременных, это H&M. Но линейка настолько маленькая и настолько некачественная. К сожалению, большинство моих подружек, которые были беременны, приходилось покупать только эту одежду, но это очень плохо. Сейчас покажу вам эти две вещи, которые я честно купила, чтобы попробовать. А, первое, это были вот эти джинсы ребят, это, ну, вот это вот, это вот как? Вот человек придумал и думал, что это будет незаметная резинка <laughs> для живота или что это? Ужасно. Так, давайте я скажу еще даже, сколько это стоило. 3000 рублей. На секундочку. Я сегодня вам покажу альтернативу гораздо лучше этой и даже дешевле. Подумала, классно носить леггинсы. Я не знаю, видно ли вам хорошо, насколько это плохо. Насколько это какого-то непонятного качества. То есть почему нельзя сделать красивую одежду для беременных, я не понимаю. Пытаюсь прочитать состав. Делают в Бангладеше. <laughs> Карантинный срок 6 <laughs> месяцев. А что с ними может случиться, стесняюсь. Но это выглядит просто как какие-то старые, как будто это старые протертые треники чьи-то. И тоже ужасно. А когда ты беременный, хочется наслаждаться этим процессом, чувствовать себя волшебной феей, ты правда так себя чувствуешь. И вот это вот все мы выкидываем. Есть триллион классных вариантов того, что можно надеть во время беременности. Во-первых, правда, леггинсы всегда очень удобны. А, я не очень любила а, обтягивающую одежду. Во время беременности мне хотелось комфорта, и поэтому обычные спортивные леггинсы а, мне не подходили, они сильно утягивали мой живот, и мне было, ну, очень некомфортно. Я знаю, что кто-то любит, но мне хотелось быть максимально расслабленной и свободной. моя лучшая подруга выпустила, а это не реклама ни в коем случае, но просто я из них не вылезала, выпустила леггинсы, и я даже снялась в кампейне а, без лица, потому что ей нужно было на ком-то сфоткать. Это самое лучшее, что мог придумать человек, это очень классные, очень удобные, очень качественные, в отличие от вот этого всего, а, леггинсы. Сейчас я нахожусь, на самом деле, в таком бодике, который также можно использовать во время беременности. Очень классно, он не стягивает, он правильно все так расположен. И мне кажется, это очень элегантный, красивый, черный цвет всегда очень подчеркивает. И с этими леггинсами а, или с этим боди можно носить множество вариантов. Футболки, худи, пиджаки, как я сейчас ношу, да. Функционально. И главное, ты себя классно чувствуешь красной ланью беременной. <laughs> Если вы а, фанат джинсов или брюк, а, и вы не хотите отказываться от них во время беременности, есть также классный вариант, которым я воспользовалась. Я заходила в Зару или в тот же H&M, но ну, в Заре мне кажется, классные джинсы, более классные, и покупала на 2-3 размера больше. Вуаля! У вас шикарный фасончик, шикарные джинсы. Вы просто покупаете на несколько размеров больше, а, потом отдадите своему бойфренду. Или маме. Я маме своей отдала эти джинсы. И второй вариант. Любые высокие штаны на резинке. И джинсы есть тоже такие. Я их сейчас померю. А когда животик был не такой большой, я поднимала их над животиком. Когда был побольше, я спускала их вниз. Ничего не давила Очень комфортно. широкие классные модные джинсы. И все обязательно носите рубашки. Под эти же джинсы, под леггинсы, под шортики, под все что угодно. Или если это лето, а, покупаем или берем у своего бойфренда или мужа а, рубашки любые и носим их под пояс. И классно рубашку а, делать поясом прям сверху. То есть такое, знаете, такой бэби то есть вы под грудь делаете ремень, а здесь все такое широкенькое, классное, и рубашка оверсайз, это всегда очень красиво. Я э, носила без пояса, я просто одевала рубашку и чувствовала себя комфортно. Э, также летом это было, могло бы быть под шортик, если длинная рубашка, то вообще только рубашку носила. Самый универсальный, наверное, э, а, наряд для беременных – это спортивные костюмы уютные, классные, из э, мягкого классного материала. У меня есть всех цветов, я носила всю беременность. Не бойтесь этого, что вы будете выглядеть как мишка, это очень мило. И вот это все мягкое, удобное, супер вообще просто. Просто а, также а, покупаем не в обтяжку, а чуть-чуть пошире низ, а, чтобы резинка не давила вам ни в коем случае. Так, я также еще тоже той же любимой Заре много есть в масс-маркете, покупала вот такие классные вещи. Сейчас Лена Перминова ходит в подобных вещах, но она не из Зары. Вот такие вот классные топики и вот такие вот шорт, шорты-трусы. Трусы вот такие классные. Я просто ходила в полбеременности и дома, и везде. Это комфортно, так красиво. Э, в таких вязаных костюмчиках. Во время своей беременности у меня родилась, конечно же, капсульная коллекция э, классных трикотажных платьев. В платьях и там еще есть комбинезончик классный. Его можно носить и не беременной, но во время беременности классно тоже носить что-то облегающее. Я сделала разные черные платья, очень красивые. Я была в Милане, и моя очень талантливая подружка Лана Такори, я жила у нее, она мне дала потаскать одно из своих платьев из своей старой коллекции которую она когда-то делала для Мира Думы. А, это черное платье трикотажное, и мне было так комфортно, я не хотела из него вылазить, я просто Лане каждый день говорила, насколько это гениально, насколько это удобно, насколько это красиво, а, она сказала, давай сделаю капсулу, и это крайне удобно, крайне комфортно, это можно и со шлепками, и с а, каблуками, это можно и с ботинками, и с кроссовками, то есть универсален на все случаи жизни, во все времена года. Также <clears throat> я покупала а, вот такое платье тоже оно а, вязаное, прикольное, с принтом. Этот конкретно Фэнди и тоже очень классно принт смотрится. Летом все летящие платья, то есть <clears throat> у меня было очень много коротких платьев разных цветов, которые вот такие были э, летящие, вообще было незаметно, я много раз выступала, э, незаметно, что я вообще была беременна. Я сверху накидывала пиджачок и вообще идеально, очень красиво. Вам может показаться, что вы кругленькая, но это не так. Это всегда очень мило, когда шелк а, чуть-чуть подчеркивает ваш живот, и это так классно, наслаждайтесь. Это такое космическое время, я уже скучаю, я опять хочу быть беременной, а, почувствовать это состояние, особенное женское состояние. А, если вы сейчас беременные меня слушаете, пожалуйста, насладитесь этим по полной, это так классно, это так женственно, несмотря на то, что животик, и уже под конец уже сложно ходить физически, но все равно это очень мило. Я сделаю подборку классного из разных блогеров, кто был очень модный во время беременности. А, вдохновляйтесь, делитесь, подписывайтесь, комментируйте, и отмечайте меня в инстаграме, буду репостить самые классные комментарии, самые классные луки, образы. Люблю вас, пока!